社会很单纯，复杂的是人。谁把谁当了真的，套路玩的深。嗯？嗯？ Ya Allah, jangan kau pijak kepala dek kau borjong. Kau, kau yang nanti kau pijak pijakkan batang leher kau ya. Lepaskan, lepaskan. Bandal kali anak ini masih kecil dipijak-pijak yang nanti aku potong kentang kau nih mau kau. Ha mau? Iya, jangan kau pegang lagi kau. Hmm? Kuat. Kuat. Yaudah. 夜んんえ